Thank you. pode acender uma vela E não larga se livre pra voar Ou qualquer coisa que eles não têm feito por ela E a vida é tão bela que eu nem posso mensurar Na matemática da vida a gente divide Pra depois multiplicar Tudo tem ligação Será que você tem crédito pra ligar? Tudo que vem do conectado mesmo que você não saiba conectar Primeiro temos a percepção de que o universo conspira se acreditar Não tem segredo não, quero ser tudo que possa sonhar a vida não é tão bela Que não pode acender uma vela Que não dá pra ser livre pra voar Ou qualquer coisa que eles não têm feito por ela E a vida é tão bela Que eu nem posso mensurar Na matemática da vida a gente divide Pra depois multiplicar você tem crédito pra ligar Tudo que vem do coração Tá conectado mesmo que você não saiba conectar Primeiro temos a percepção De que o universo conspira se acreditar Não tem segredo não Quero ser tudo que possa sonhar